食完饭谂住行去搭车，发现商场里面竟然落雨。咦？啲雨点好似有啲字响度咁嘅。唔通上天俾信息我指引我前面当行嘅道路。呢个系德国艺术家 Julius Pop 创作嘅媒体艺术，叫做 Bit f o u r Bit 系数码信息中最细嘅单位 f o u r 即系跌落嚟咁解啦。 作品想要表達嘅係網絡資訊快速流動嘅現象。由水滴組成嘅水簾會顯示唔同嘅詞彙。Pop 將裝置連接喺網絡，實時計算熱門新聞詞彙嘅出現頻率，所以喺唔同時間就會出現唔同嘅詞彙。呢件藝術品先後喺世界多个知名嘅藝術館展出過。 例如纽约现代艺术博物馆同埋韩国首尔国立现代美术馆。离开咗人造雨点，发现出面原来真系落紧雨，睇真啲先。 啊，原来个天话佢好中意我啊！